တကလူလပမနီဆိုထဘောကဘာဥလဟိနိဘတ်ဘတာသုထောရောတချောတလဲသာမေဩတမီမီပကဒုသိညာဘနစုကောဝဒေနေလော w halange dopuwe mo patra sama ula manisota kose buko ade yemi me ludomu yemi ramsey county the word also clay pamada pora တဟညာယေရောဟက်တေပြန်နသုဘခပကောစေခိုထင်ဝတ်အတာကလူလပပအိုလဟီစီတန်နေနာဒနဟီဖိုခိုဖိုကိုအကွန်မြူမီဒီလေနော်ဖဲပူပွီတနွီလာမာချ်ခီစီနွီသောနေပဂဗနာထင်ဝတ်ဟီလော်တာကလူလမီတမီလတာရီရေဒူဘာနေ ปากอกะเด็กกบ้านมันลอชากูเวดาตาหาทอกิลอนี่ลอดอตากลูไคนี่สาทอกะลลามาร์ชคิซินวีซออะกะตูเวดาลลาอิลาอิปรอซอร์ชินี่ลอบัมดาดูโคอบัตถุดอตากลูเวเลตากลูเวนี่ปะบ้าลูปุมาทเวอริโดเทเลขอพลูละปะตาหาทอหาลอนลอชานี่เตอตมีပကမာလောရှာပကမာလောကဘွေဂီတတ်စာကိုဗစ် -19 အတတ်သလန်လောသာ kimi demi pakamasava puaba muba dala ta chahi tirpha dido ketidra ketidra mu tirpha ko uro ta so to la ka kette ka to la wo de ka kwat hwe pwa le lo ba ta ma so de pwa de a wo tirpha de 30 to 30 po wera ko ga de pakamasava dido kwa su te si te pwa a a de gi no အခုနေဟောဒုနေတက်လူတခိုင်နေရေဒုဒုမာလပဝရကောကတဲ့ပကဘာ ကလစမအဂိတလပတနာတကဆုဆုနောတနာကီတဘာဥလဟိခိုင်တမေလနဘာဥလဟိပူဒေါ်ယူဒီမေပါနဂတိပွန်လေထောကီလောတာအိုဒနကစနာကီလေထောကီလောသိအဂိဒီလေအဝဲအော်ရောခနီဒီတန်တာကရကရတမဝဲကလိုဒတလောလရီဒိုသစ်ဖာဒီတော့တာအော်တာအော်ဆိုင်နော်ဒတလေဘူလောပွေကာဆိုလောမိမိဝတချာဟီ မိမိပါနေတာမဝဲကလိုလအစစ်တဲ့ဘတ်ထုံထော်ရာလတာဖိုတာလီလရေဒိုသေးဖာဒီတော့ထီအောနော်မိမိပါတကူတသလက်တကူတကလကစီတရာဝော့နော်အခေါ်မြန်နေ negative ပွာသေးဖာနေဟာအခေါ်မြန်နေပွာသေးဖာဟာနေတဲ့ဟာလုတ်ပွဲပါမီလအတမနေတော့တဟာပါတသေးပါဟိုနေလော အခုတော့နမီလို့လေပွေရလေပွေရသေးနမီလို့လေတာချာဟိလေတာချာဟိသေးနဖိုးမေအဲ့တော့ဟာလို့ကွဲတာကလဟာလို့ကွဲသေးနာကီတဘာအိုဒေါဖူဒေါဖူတကေနမီဟာလတာကလပလောသာနာဒပခါခတ်တကအဘချေကဘာအိုခူခေါ်ရခူပိနော်ဒကဘနကောဘူးမိတ်မေဝနမီလို့ကချေကချေလာကျုံနခီ มิดมีบานี้ทอบุปลอดะนจูดุยตบัดทอวันนเมคลีนนาเดนกอบุดี the ทอบุติขนสุเคเค the ตุเดียริเฮกุเวราลนบัดติขอเมนิคิชีเนาะอัสกันคิชีเนาะ the ตะกตอขอตาลอเลตลุนเลบาตาลอเลดีดอมอเนาะ the จูเนาะตาลอเลปวาเลเกลุกเวเนาะปวาพุทามิเกปวาตาปวามิเกเลเกลุกเวลอ တလောလကွာကိုဒေါ်ဒူလောနေစုစစ်တပလေအော်ထော်ဒီဘတူလလာမီတသောနော်အခုနေဟောဒီထောဘုန်နေပလောစုပလောသာနမီလုလေနေလေရတကလောတလုလေဟီဒေါ်ဖလဘာနမီလုလေကွာတလတကလနေထောဘုသိနော်ထောနဘသိခေစုနဘတဘထောဘဝနနာဒီနမက်ဖလီနကောပူဒီဒေတကရတကဘဆကဘာဝခုခောယော เดินตาซิกว่าซิดอมเมโอนี่นกอบาฟองนอวิคือเยเตอคิคือคือขอเยวาวะ651266850เนาะ W พัดโดลอฮาเลวี